这个测试可以让我们了解自己的肌力和平衡力。首先，在地上铺上软垫，旁边要有人看着哦。我们不穿鞋不穿袜，交叉双脚，慢慢坐下。十分满分，用身体任何部分帮忙的话就会扣一分。坐下的时候要是坐不稳，就会扣半分。 再次站起来，积分方法和坐下时是一样的。是时候计算一下总分了。要是得分是少于八的话，那就得考虑多做运动了。据说舞蹈是最全面的运动，跳舞的时候身体随着音乐摆动。 锻炼肌肉，关键之余更能激活大脑。